هذه شيلة مهداة من العمة وجدان بنت عبيد الله لبنت أخوها وجدان بنت أسامة بشروني في السمية قمت جرة القصيد والبشارة يوم جاتني مثل وبل المطر أرحبي يا بنت أسامة والفرحة تزيد ارحبي ثم ارحبي واسكن بيت الفخر ارحبي ثم ارحبي واسكن بيت الفخر ارحبي ثم ارحبي واسكن بيت الفخر والله انه في قدومك دخلنا يوم عيد عمة الفرحة علينا ولله الشكر فرحة امك نوف كل لحظة لك نزيد يا قمرها اللي مشاخت مثيله قمرها انت أميرة لقلوبنا وقرة طول العمر لك عمام طيبهم ما يوفي هالقصير الرياجل النشام أبو طالق البشر عزوتك رفوق وجدي الكبير والعظيم وذاوس اللي ترى على طيب وكبر آل عبد الله يا هلا الأمجاد والعزة لي صيتكم بالعز شهود من ماضي العصر يحفظك ويهان لك طول العمر يحفظك ربي ويرزقك في العمر سعيد وادعي المولى يهنيك طول العمر أفراح العروسين هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها